कपिल के शो में सुनील ग्रोवर की एंट्री कॉमेडियन कपिल शर्मा के show the Kapil Sharma show को लेकर हाल ही में एक नई खबर सामने आई है ये खबर उन लोगों के लिए किसी बड़ी खबर से कम नहीं है जो सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा को एक बार फिर से साथ में देखना चाहते हैं आज तक जो किसी से भी नहीं हुआ है उसे बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान अब पूरा करने वाले हैं जी हाँ सलमान खान के कारण इन दो दोस्तों के बीच फिर से सुलह होने वाली है खबरों के मुताबिक जल्द ही सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के शो के सेट पर आने वाले हैं लेकिन आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर कपिल